I don't take orders from you. I'll do what I want. The Wheel of Fate is turning! Rebel 1, action! <laughs> って汝を性別す歌う贖いの血を持って汝を性別す歌う ポンコツかよう再会を祝して乾杯といこうじゃないかしつらする

せない月の姫よああもううるさいダサい古くさいあなた加減ってものを知らないの r e b 3 100年の恋も冷めるというものだああいたわねそんな絵画また踏みつぶされたいの ダメだ The wheel of fate is turning! Rebel 1 action! すまん電光機関を狙う資格 The wheel of fate is turning! Rebel 1 action!